वेलकम मैं हूं राहुल एक बार फिर से आप सभी का तय दिल से इस YouTube चैनल पे स्वागत है यहाँ पे दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग का ये पूरा का पूरा सेशन बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक का है तो ऐसे में दोस्तों अगर बिगनर की बात की जाए तो हमें हर एक छोटी बड़ी टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए तो इसमें दोस्तों आज के वीडियो मैंने जो बनाया है उसमें हम लोग जानेंगे प्रोग्रामिंग यूजिंग नोट पैड से कैसे हम पाइथन की प्रोग्राम कर सकते हैं तो इसके लिए सिंपल हमें हमें पाइथन का पैकेज डाउनलोड होना चाहिए उसके बाद ही हम नोटपैड पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं यहाँ पे पाइथन का पैकेज डाउनलोड करने के लिए हमने सेपरेट एक वीडियो बना रखा है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा साथ ही आई बटन में भी उसका लिंक हम दे देंगे वहां से आप जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए उस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी जैसे कि आईडी क्या होता है और पाइथन के लिए कौन सी बेहतरीन आईडी है उसमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से किस आईडी को इंस्टॉल करना है और साथ ही आपको मिलेगा पाइथन पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है लाइव आपको दिखाया जाएगा उस वीडियो में कि किस तरीके से पाइथन पैकेज इंस्टॉल करना है तो पहले वो जाइए वीडियो देखिए और उसके बाद अगर पाइथन पैकेज आपने इंस्टॉल कर रखा है तो फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपके लैपटॉप में देखना है कि पाइथन पैकेज इंस्टॉल है या नहीं है तो उसके लिए सिंपल आप कीबोर्ड में जो आपका विंडोज बटन है उसको क्लिक कीजिए जैसे ही आप विंडोज बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च बार में जाना है वहां सर्च करना है आई डी केवल आई और डी सर्च करते ही आपको आई डी एल ई जैसा अगर कुछ आ रहा है मतलब कि आपके लैपटॉप के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर जो पाइथन है वो इंस्टॉल है अगर ये चीज आपके पास है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको सिंपल नोट पैड को ओपन करना है नोट पैड नोटपैड को ओपन करने के लिए आप कई तरीके से नोटपैड ओपन कर सकते हैं आप कर सकते हैं कि विंडोज प्लस आर बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रन का एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा यहाँ पे आपको लिखना है क्या नोटपैड जैसे ही आप नोटपैड लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटपैड खुल जाएगा अब आपको इस नोटपैड के अंदर आपको कोडिंग करनी है तो यहाँ पे आपको प्रिंट के अंदर डाल दिए हम अपना नाम राहुल तिवारी ये मेरा नाम पहले प्रिंट के अंदर हमने डाल दिया है यहाँ पे जो आप डालेंगे वो आपको एज इट इज प्रिंट होगा जैसे कि आपने सी में भी पढ़ा होगा प्रिंट एफ नाम का फंक्शन था जैसे आप सी प्लस प्लस में पढ़े होंगे जहाँ पे सी आउट था वैसे ही यहाँ पे प्रिंट है तो यहाँ पे आप प्रिंट के अंदर जो भी मैसेज डालिएगा वो मैसेज सीधा आपको शो कर देगा कंसोल पे तो यहाँ पे हमने एक लाइन का प्रोग्राम किया है इसको क्या करना है बस इसको सेव करना है कंट्रोल और एस क्लिक कीजिए और यहाँ सेव करने के लिए वो पाथ मांग रहा है पाथ मांग रहा है उसमें हम अपना कोई एक पाथ दे दे रहे हैं यहाँ पे सैंपल के अंदर मैंने इसको पाथ दे दिया अब यहाँ पे फाइल का नाम पूछ रहा है मान लीजिए मैंने फाइल का नाम दे दिया वन लेकिन यहाँ पे जब हम सेव करेंगे फाइल को तो यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि तो डॉट पीवाई लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा यहाँ पे डॉट पीवाई मतलब वन डॉट पीवाई ये मेरा फाइल का नेम हो गया और ये यहाँ पे सेव हो गया जैसे ही ये सेव हो गया तो उस लोकेशन पे जाएंगे फाइल लोकेशन पे और ये हमारा फाइल दिख गया फाइल लोकेशन पे ये फाइल दिख गया अब इसको रन कराना है तो इसको रन कराने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पे इस पाथ पे सीएमडी को ओपन कर देना है जिस पाथ पे आपका फाइल अवेलेबल है उसी पाथ पे आपको सीएमडी को ओपन करना है जैसे ही आप सीएमडी को ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को तो यहाँ पे आपको लिखना है पी और आपका फाइल का नाम ये आपका कमांड है P one dot P Y मतलब फाइल का नाम और पी वाई लगाने के बाद और जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा वो फाइल का जो कोड है वो रन करेगा और उसका आउटपुट आ जाएगा अगर एरर होगा तो एरर आ जाएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि कमांड प्रॉम्प्ट और नोटपैड के यूज के साथ हम कैसे पाइथन का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ये बहुत ही सिंपल वे है और सबसे बेहतरीन वे कह सकते हैं लॉजिक बिल्डिंग के लिए लॉजिक बिल्डिंग में आपको ये बहुत ही मदद करेगा और इस वे को इस टेक्निक को इस मेथड को यूज करके अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे लॉजिक्स क्लियर होंगे आपको कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इसके लिए सिंपल आपको फिर से मैं बता दूं कि पाइथन का पैकेज इंस्टॉल करना है और कुछ नहीं पाइथन का पैकेज लगभग 26 सिक्स का होगा उसको इंस्टॉल करना है 3.8.3 चाहे जो भी वर्जन लेटेस्ट हो उसको इंस्टॉल करना है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें अगर आपको शेयर करने का मन हो तो प्लीज शेयर भी करें और अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो डायरेक्ट कॉमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे थैंक यू जय हिंद